B yang ada di SCDS uh, eh, pimpinannya pimpinan kamu latihannya setiap hari Sabtu jam 10 pagi ya, dan mereka sudah uh, eh, berarti sudah lebih dari 2 tahun 3 tahun ya.